Eh, tubakwasaganya naye nga manyi nti kafulumiga kiro mbagambye mbadde nina okudduka kannabwala ŋenda kuva ku step ku step step ku step step ku step step ku step step ku step nga nkutegeeza ki otutambula olunaku lwenkya lwonna eh, manye obudde buyise wano saa ziri munaana east african standard time ne uganda manye ziri munaana naye twagala mubeerawo nga mweralikira byonna so ensonga eziriwo amawulire mugawulidde naye omanyinzi kyenagamba kyesitannakakasa 100 kugambye tubadde nessubi okuva ku manda ewedde tuba tukwasaganya ensonga zino nga waliwo emisosa emitonotonowanaye nga twabikeepinga secret nga twagala bid erivalinga eryensi okuva wiiki ewedde twali twagumba muno okuva ku manda working days zonna paka friday ne wiiki eno kyekimu tuba tutandikiddewo ku manda eno naku ze tubadde tutajja zibadde sande era bino muganda wange wanabafunye kacyansi akogera ajja byogera abagaipa nabagamba nze kyonna kye nabagamba wali bavuddeyo mulimubuuza ye pato yatugamba kino wawandiika bino simanyi ate biki biki biki ajja kuba abagamba nti obanalimbalimba obanalimbagamba mazima wenjogera saawa zino saawa ziri munaana reporting a life from kojaire ntuseewo eh, nabadde nvuddeyo ka live nga mbagambye wetugenda ah, wali security conscious kifo kya retention center ericose bagisavaire ensinga ate ne security eriwo naye tuwaguza netutuukawo abantu nga basatu yensonga enkulu gyenjagala okukulekera nkugamba ebisinga byonna abagala footage nsimanya bifaananyi nsimanya evidensi ndabyekamubatandisa gattagattagattagattagattaawo photoshop naye eh, abagala footage abagala details zonna nyagalakugamba esinza zideliveringa kati olwesaawa olwesaawa amawulire gano wegafunise so naye nga ekiriwo ensonga enkulu kambanizangayo simanyi oba sound erivere clear simanyi oba sound erivere clear kubanga wendi waliwo sound ejjamu e, mumbuli oba sound eri very very very very clear mujja kuba muntegeeza naye nga ndikojaire esaawa zino ngezaako okubeera nga investigative journalist sibisobola nno nze siri journalist era ngezaako okubeera nga investigative journalist okukuwa kanyama kasubi olwagaa tokisusa pato <laughs> munaye saga kukulimba nze omanyi nibaanze ebyange sibyakulimba sibyakulimba not until i, I come to the very truth nekugamba amazima nga we gali naye nga ekiriwo kambagambe katonda sound clear kale baganda bange so ah, njala tugattegatte tuve ku levo yemu njala tugatte nga tutambulatambula ebintu bino tugenda kubeerawo nolunaku lwenkya lwonna ebiri sensitive byetalina kwogera tujja byogera kuba binsonga zamateeka naye byewetaaga okumanya ojja kubimanya kubanga omuntu gwe tudiringa naye public figure mwabala wabangi takyali wa bulijjo fredi kajubirumbuye so kyekyolwaki kwendi kuno sibeerangako saawa zino no sibeerangako saawa zino naye nga ekyo ekiriwo baganda bange so so so ekiriwo ensonga ensonga ya kwogera ku nsonga emu yokka mbagambe sirina kyeŋŋenda kwogera nga sirina kiconfirming 100 percent byemmanyi bingi naye saagala kwogera byesanaba confirming 100 percent nina ebimunga sina moral authority ebyogera nga pato uganda omuntu wawansi nabakama banga abansingako abalina osooka okubyogera so saga kwetumiyinkiriza nakukola lukesikesi naye ekisinga obukulu nga bemunda byembagambye tubadde twakava eno twasibyeyo olunaku lwaleero naye amawulire olumaze ofuluma tubadde nesuubi ndowooza okumala ennaku nga kumi emabeka waliwo emisoso wanewali wanewali netufuna amawulire kuva mu sasa ezenjawulo neetabe zezisinga zijja kubeera lunaku lwanca naye ekisinga obukulu saagala bamalira nnyo biseera ekisinga obukulu nti tutuuseewo nabagee tugenda kuva kasavu kanyama point esooka tutuuseewo ku detention center omusajja bwasuubira okubeera oba wabadde ali ne batuukonfaminga nti afulumye ateereddwa i repeat tutuuseewo oluvanyuma lwokufuna amawulire ne ku simu zetufunyeeko ezimu netukonfamingibwa ntuseo katikatikatikatikatiempakati nabagenda jijeko live kwae twade tugenda eh, kifo kirimu security temanyi omusajja bwanyigamu nene bunfumulayo naye unati negiblokinga so ndi mukitundu kino ekikojaire esawa zino nabagae tetugenda kuddawo tetugambe ate kino ate kino a ah, tulina access kubalooya naye obudde ah, detail zonaesinga tulina kuzijja ku legal team naye ngamanyi nti obudde bwetuseemu tuyinza kutawanya abantu sawa zino naye nga tutuusewo ne batukakasa nti omusajja ye afulumye nkiddamu era zimanyi patusikoowo nekumaca mukitundu mwenyini mwengumbye nekumaca tukeerawo nekumaca tukeerawo conditention center tukakasiza eddala kati otumala okukakasiza ddala ekyenca kumaca then ebinaabisigadde ebyokumanya omusajja gyali abagala ebifaananyi abagala biki ebimuyinza obutabimanya kuba eh, mulimu abuuza ali luddawa security papases eh, security papases totubuuza wawaali nange siyinza kulima nti ali wano ye ali wano bagala otegeera adress kulonga mpata obusajja bugenda kusanga eh, tonyumiza munyampi esaawa zino tonyumiza munyampi yenna so kyenyiza okakasa saawa zino kyenyiza obagamba ekisookerwako nsonga emu gyenina awever gambye ntyankeetukaera weera tukeerawo kakasiza ddala amazima nti kati awo taliiwo <laughs> awo tukeerawo tutuusewo saawa zino ne batukakasa nti omusajja ye bamutadde asigale betusanzeewo kati enkya just waiting for formal statement okuva eri legal team twagala formal statement okuva eri ah, abakulembeze abatwala ekkomera lino oba gitinyiza okuyita detention center so sagala kobe communication yali formers of now nabagamba nze nkugamba ekintu kyemaze okukakasa kikumi ku kinnaakyo ekitundu kya byonna obudde tebuli wala okukya tukozayo esandoza ziringa nnya okutuuka ku saa kumi nabbi oba saawa emu ey'okumakya wetujja okuba nga tukonfamingira byonna byonna byonna badde nkugamba mreporting live from kojaili mreporting live from kojaili ku detention center tutuuseewo ne twatugamba nti omugagga ye taliiwo ateereddwa wabula wabula siyinza kikonfaminga 100 kugambye enkya nkeera kugumbawo kyetukimalirize abethen nga tumaliriza n'ensonga endala zonna olunaku lw'enkya so details ezisinga obungi muyinza obutazifuna lunaku lwaleero naye tulina ssuubi nti at least maybe not 90 maybe 99.9 mukama affe ayinza okuba ali bwer ninako essimu gyenfunyeeko nenzi omanye ebyange mmala kutuuka wali nenkakasiza ddala Eh, mbasagala bintu byakulimba mbasagala bintu byabalimba nakolera allegation ezenjawulo so obusajja omanyi bweyisamuko ku gaali awo naye opolisi obulaba bweyisamuko ku gaali naye eh, fetetutidde naawe era nga bobitegeera so kati kyekinyiza obagamba baganda bange katulinde olunaku olwenkya lutye okuva bakama bange tusobole okutaanya ensonga zino mu eriya ey'enjawulo tusomere okutaanya ensonga zino ne ligo tiamu tusobole okuttaanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbyemu fetujja kuvaamu ekyo nekigambiddewo tali kuseguka naawe tali kuseguka okujyawo ngaomusomesa amaze okulabwako however mach mbagambye tubadde nesuubi okuva oza wiiki ewe twali tusuubira manda ewedde naye netugumbao <laughs> tubali tujanga buli lunaku buli lunaku bulinaku buli lunaku waddewo emisoso naye katutwetaga konfaminga mawulire gano Eh, banaye bonna abaagala ebyessimu abyagala ebyaki aliruddawa tubagambye katusooke tukitwalire awo tulina edetails eziri twagasaa kulimba nsomanyisa bintu byakulimba ebyange mubimanyi from day one thatiswy mbeera selective n'ebigambo byange so katusigale nga emitima gikakkanye tusabe katonda amawulire gonna gonna gonna byemanyi bingi byesagala kukugamba wano byetwagala osooka okuttanyako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne ligo tiamu kubanga ensonga gyetulinga nayo eri very sensitive nkugambye olunaku lwenkya omusajja nolwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu istanbul ndoza mate sinabana kubugumyamboge sawange emu kasimu nekayita naye negamba anze byange ate tebiba byabigambo tebiba bya simu mba nina osooka okuddukayo ate kuitation center ntuseewo tutuseewo nabantu tubadde nga abantu basatu ate ne batukakasa nti omusajja ye afulumye tuli ntaaki n'abantu ab'enjawulo kati details zonna ezisinga obukulu okonfaminga na buli kimu abagala footage abagala biki byonna byonna byonna n'abagala okonfaminga katuzirinde zijja kuba zanfoldinga bagambye ensonga gyetudiringa nayo yamateeka ensonga gyetudiringa nayo eri very sensitive atesaga tuwe mulabe waffe echanse tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebyetetaaga kwogera sibyogera then ebyetaaga okubulya public tujja bigamba public kyemanyi terikuwebaka nze ate olesobokulanga nebase naawe kusobokulanga nebase mwene embeera gyetulimu <laughs> katukuba kuyiriba nawe okimanyi 24/7 so kyekyo baganda bange kansigale ku ground byonna bimwetaaga okumanya essaawa ebula nnya zokka ndowooza obatubudde buke we tuli twagumbye dda tulinga tulinga tulinga bajasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo eh, akatundu kasirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nebadigiza okulaba nga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula waliwo ngamyeraapata oli kulaivu ate abasajja oyinza okutresinga ah, tebakulya nebinusu byo batujitambuza olunaku lwenkya mu ngeri yonna nga gyetusobola so mubeereeko tutambuze ensonga zino mpolampola buli kyemwetaaga okumanya byetaaga okufuluma bijja kufuluma tukyagezaako kutegeera nsonga eno okuva mu angos ez'enjawulo manya ensonga gyetugiringa naye from day one ebadde very sensitive naye mukama katuyambe so muzikirizo lakisibagaliza kawungeezi kalungi kojayire kiwe kyebaitaga okumanya okuva ekojayire twagumbye dda <laughs> tagamba nti kiki kafe nitumwagala bweri fe twagumbye dda ate bantu bagambe ate kyekiriwo ate pato ate ate tuwulira bino aa ah, ah. wummula luganda gambye amazima gabako tayimu yaago yafulumye tannafuluma gambye amazima gabako tayimu yaago so kyekyo baganda bange mukitundu mwetuli twagumbye dda zenasalawo naawe kyomukimanyi mwenmtwasalawo gwiwawo so bintu byona tujja kuba tubibawanga eri anfoldinga ebisinga ezi anfoldinga kati ndio nakulonyesha tuja kuba flat details in full tufanye challenge hiyo budde tufanye challenge hiyo budde so tuja kwa tuingia jinga ligo team tuja kwa tuingia jinga uh, bakama bange zimagesi na moral authority kula statement yezimu custom wadana bona tuja kwa tubayinga jinga bayi bayina moral authority yogera ebintu ebimu zeri musi na moral authority yogera then nabo kulembeze bwa kojaile detention center kuja kwa kola maybe formal statement naye tutusewo tune batugamba betusanzewo nti mukama waffe ayinza okubataliwo ngaafulumye naye ebisingawo byonna olunaku lwenkya teluli wala nabagamba kiba tayimu tayimu tayimu kati kiwa obudde olunaku lwenkya luke then ebisinga byonna tujja kuba tubifuna mu bujjuvu bwabyo pato uganda omuntu wa wansi mukama katonda musigale ddala abankuumire ndi wano kojayire tosobola kunsiguukululawo noba weeyita noba lotabayisirwa noba weeyita ntosobola kunsiguukululawano kati ekikubuulira <laughs> siva wano newoba okunamira paapa siva wano newoba okunamira muzibe ekyo kikubuulirira wano katoyinza okunsoza ate erimu mairo mumeka olugendo lwetubadde tutindiga buli nakwate ngaye mu musajja ate bagamba afulumya ate biki ogenja ate situukawo gwe musajja gwe so byona byona baganda bange muzikirize mbagalize ekiro ekirungi pato uganda omuntu wa wansi ebisigadde byonna katusigaleko katusigale nga tulinda ze timu nosiriibu tusaakundamubuliri waliwo adagamba ddekoma wa tugende mugambya tusobola kunda banaye ngamba wano sisogokawo paka nga buli kimu kisettled so baganda bange munzikirize mbagaliza akawungeezi akalungi balisagamu webaka nga sibasuliddeyo kadooti kano details zonna muganda waffe waba ali bweru byonna ebyetagisa okumanya tujja bimanya olunaku lwenkya okuva mubakama baffe n'okuva mu angos ne channels ez'enjawulo mukama katonda abankuumire on now. ndote kavugudi satuto sajimu abaje kwade jimu yakovwe mukaka right pato uganda omuteka mukaka omuntu wawansi nyongera okubala musako baganda bange mwena jemuwanga ja bitundu byenjawulo nabaganda fetu agumbye da eh team no sleep chemanyi we bali team no no no no no sleep chemanyi we muli eh tuchivuze chintu miezi ngesa tuwejuwede nabagamba me idon't give be a uh, half truth njala nekuwa amazima nga bwe gatambula njala nekuwa amazima agatali mu kituli kyonna so nyogera balamusaako baganda bange mwenna gyemuwanga ebitundu ebyenjawulo wenjogera saa zino ndi mu kitundu kyebayita kojaile eh, mu kitundu kyekimu muganda wange wadde awanga lyebbanga lino lyonna nyongera obalamusaako n'okubebaza gyonna gyemutuusaako engalo pato uganda omuntu wa wansi tugenda kukuweereza ebiri sensitive tujja birekayo ebyetaaga okwogera tujja biri ebivalinga okukuwa amazima kyamanyi muninze twagala basuza nga emitima gibewanise twagala basuza nga emitima emitima gibewanise twagala mugenda okusula nga mumanyi ki ekiri ku ground ekyetagisa okumanya abantu webawera mpolampola tusibye mukitundu kino twagumba okuva wiiki ewedde okuva ku mande twali twagumba on every single daily base okujja ku weekend eh, naye nabagamba nali nagenda kwanda ground eh kati akaliyo pato eh nabagamba time is the best judge yep so twali twagumba mu kitundu kino okumala okuba wiiki ewedde on every single day okuviako weekend gye tubali tutabeerawo ne tubali tubeerawo buli buli lunaku buli lunaku nolunaku lwali twasiibye eno ne tubali tuvangayo saawa kumi n'emu kumi na bbiri ngaessuubi weeriri nga tumanyi nga waliwo ekyeziringulawekiti waliwo ekyeziringulawekiti waliwo ekyeziringulawekiti naye yeah. kamauli olufulumye tubaitu akavayo nze bade nakatuuka nga nakawumulamu ndowoze bade sinaweza na saawa nakatuuka mu istanbul nga nakatuuka mu istanbul mm, ebiyitiŋana nebitandika okuyitiŋana then neŋamba ate kyekitubonyabonya omusajja waali tumanyiiwe omusajja waali wetusiiba lwaki tetuddukayo ate tulabe tutegeze okuttanya ensonga ez'enjawulo tugezako okukwasaganya communication okuva mu baloya wano newali challenge tulina nti obudde butukutteleetinga mumanyi official time zokukola Eh, naye omusibe yebamute esaawa zonna ate sisimu yettaka omusibe asobola nokutebwa ku saawa mukaago bemeka naye saga tubawe mazima getatuukiridde saga tubawe ebintu bitatuukiridde nze mumanyi ebyange ekibeera alligation kiwanga alligation kimanyi mwenna mwagala okumanya era emitima gibesimbidde okumala ebbanga ddene olwanga apatonga olandaga nnyo ah, ah, sagala ate abantu information ebayiteko kugambye ndipotinga life okuva wano mu kitundu kyekkojaire bagobayo atozeeyo nti nagamba nze ebyange sigifuluma eno ttaka kibagamba so nayita mu lawyer decision nebagibulokinga twagichallenginga gyebali basazeewo nebagibulokinga so kati wendi <laughs> eza okuddamu ojja kusesinga era muganda wange nga bajobbi banyonyola kuba ali aftedate wetunaa tumufunyeko access so so so wetuli ku ground 247 terikwebaka nesonga tugimalirize tuna malo gimaliriza then tujja kweyongera twagala abantu babeere mu butamanya ate kino kino tulimu era ya propaganda tulimu era ya black mail bingi ebyogeddwa bino na biri na biri nina bagamba time is the best judge amazima galwawo okutuuka naye gatuuka gakwashinga out obulimba obaddewo soka tusabe nti kyetusuubira kyonna kyetutambulirako kiri ku track kiri ku track am very selective with my words sagala kubalimba Eh, saa kubalimba obudde buyise naye somanye omitima gyakaluba tulisikinga embeera yonna tulisikuma eh, newe sitalina kusukka so nyagala obbebaza baganda bange mwenna mujebaleko ekitundu mwetuli eh, ekitundu mwetuli abataka bo beyagala mukitundu wano kalokeko jaire twakasitaginzeeko dda okulaba nga abantu baganda baffe ngezako nokulonda gano newali okulaba nga emuwera mpolampola saga bantu mesaje baiteko pato uganda omuntu wawansi nyongera okubebazaako baganda bange mwenna mu africa abali mu ggwanga uganda abagazi bakajubi fred lumbuye wetuli ku kitundu fe wetuli okuwa ensonga zonna from day one nabagamba time is the best judge time is the best judge that has been my slogan from day one so katusuubire nti byonna byetutambulirako tutambulira ddala mu mazima n'obwerufu so pato uganda ensonga eryemu ebisinga byemwagala okumanya olunaku lwaleero challenge tufunye nti amawulire gano gafulumye mu ssaawa za kiro saawa za kiro nnyo nga mbitegeera ttiimu y'abalooya tubakwasaganya ne ttiimu yonna eh, tubakwasaganya naye nga mmanyi nti gafulumye ga kiro mbagambye mbadde nina okudduka kannabwala ŋenda kuva ku step ku step step ku step step ku step step ku step step ku step nga nkutegeeza ki otutambula olunaku lwenkya lwonna eh, manyi obudde buyise wano saa ziri munaana east african standard time ne uganda manyi ziri munaana naye twagala mbeerawo nga mweraliikira byonna so ensonga eziriwa mawulire mugawulidde naye omanyizi kyenagamba kyesitanakakasa 100 kugambye tubadde nesuubi okuva ku manda ewedde tuba tukwasaganya ensonga zino nga waliwo emisosa emitonotono naye nga twabikeepinga secret nga twagala bira erivalinga eryensi okuva wiiki ewedde twali twaguma muno okuva ku manda working days zonna paka friday ne wiiki eno kyekimu twali tutandikiddewo ku manda eno ennaku ze tubadde tutajja zibadde sande era bino muganda wange wana bafunye kacyansi akogera ajja byogera abagaenabagamba nze kyonna kye nabagamba wali bavuddeyo muli mubuuza naye pata yatugamba kino wawandiika bino simanyi ate bikibi kibiki ajja kuba abagamba nti obanalimbalimba obanalimbagamba mazima wenjogera sawa zino saa ziri munaana reporting alive from kojaire ntuseewo eh, nabadde nvuddeyo kalive nga mbagambye wetugenda ah, wali security conscious kifo kya retention center eriko bagisavaire ensinga ate ne security eriwo naye tuwaguza netutuukawo abantu nga basatu yensonga enkulu gyenjagala okukulekera nkugamba ebisinga byonna abaagala futagi nsimanya bifaananyi nsimanya evidensi ndabyeka mubatandisa ogattagattagattagattagattaawo photoshop naye eh, abaagala futagi abaagala details zonna nyekakugamba esinza zideliveringa kati olwesaawa olwesaawa amawulire gano wegafunise so naye nga ekiriwo ensonga enkulu kambalinze mukoneka tu manya balabeebase kamesagi wekanakatambula munakasangayo simanyi oba sound eri very clear simanyi oba sound eri very clear kubanga wendi waliwo sound ejamu eh, mumbuli oba sound eri very very very very clear mwinja kuba muntegeeza naye nga ndikojaire sawaga tokisusa pato <laughs> munaye saga kulimba nze omanyi nibanze ebyange sibyakulimba sibyakulimba not until I, i come to the very truth nekugamba amazima nga wegali naye nga ekiriwo kambagambe katonda sound clear kale baganda bange so uh, njala tugattegatte tuve ku levo yemu njala tugatte nga tutambulatambula ebintu bino tugenda kubeerawo nolunaku lwenkya lwonna ebiri sensitive byetalina kwogera tujja byogera kuba binsonga zamateeka naye byewetaaga okumanya ojja kubimanya kubanga omuntu gwe tuliringa naye public figure mwagala w'abangi takyali wa bulijjo fredi kajubirumbuye so kyekyolwaki kwendi kuno sibeeranga ko saawa zino nno sibeeranga ko saawa zino naye nga ekyo ekiriwo baganda bange so so so ekiriwo ensonga ensonga ya kwogera ku nsonga emu yokka mbagambe sirina kyeŋŋenda kwogera nga sirina kiconfirming 100 percent byemmanyi bingi naye saagala kwogera byesanaba confirming 100 percent nnebimu nga sirina moral authority ebyogera nga pat uganda omuntu wawansi nabakama bange abansingako abalina osooka obyogera so saga kwetumiyinkiriza nakukola lukesikesi naye ekisinga obukulu nga mundabye mbagambye tubadde twakava eno twasibyeyo olunaku lwaleero naye amawulire olumaze ofuluma tubadde nesuubi ndowooza okumala ennaku nga kumi emabega waliwo emisoso wannewali wannewali netufuna amawulire okuva musasi ezazenjawulo nitaweza zisinga zijja kubeera olunaku lwanca naye ekisinga obukulu sagala bamalirannyo biseera ekisinga obukulu nti tutuseewo nabagetugenda kuva kasavu kanyama point esooka tutuseewo ku detention center omusajja bwasuubira okubeera oba wabaddaali nebatuuka omufaaminga nti afulumye ateereddwa i repeat tutuseewo oluvanyuma lwokufuna amawulire ne ku simu zetufunyeeko ezimu netukonfamingibwa ntuseo katikatikatikatikatiempakati nabagenda jijeko live kwae twade tugenda eh, kifo kirimu security temanyi omusajja bwanyigamu nene bunfumulayo naye nagichallenginga mukoti decision yabwe koti negiblokinga so ndi mukitundu kino ekikojaire esawa zino nabagae tetugenda kuddawo tetugambe ate kino ate kino a ah, tuyina access kubalooya naye obudde ah, detail zona esinga tulina kuzijja ku legal team naye nga manyi nti obudde bwetutuusemu tuyinza kutawanya abantu sawa zino naye nga tutuuseewo ne batukakasa nti omusajja ye afulumya nkiddamu era zimanyi patosikoowo <laughs> nekumaca mukitundu mwenyini mwengumbye nekumaca tukeerawo nekumaca tukeerawo ko detention center tukakasiza eddala katiwetumala okukakasiza ddala ekyenkya ku makya then ebinaabisigadde ebyokumanya omusajja gyali abaagala ebifaananyi abaagala biki ebimuyinza obutabimanya eh, kuba mulimu abuuza ali luddawa security papaces eh, security papaces totubuuza wawaali nange siyinza kulima nti ali wano ye eh, ali wano baagala otegeera adress kulonga mpata obusajja bugenda kusangawo ah, ah, tonyumiza munyampi esaawa zino tonyumiza munyampi yenna so kyenyiza okakasa saawa zino kyenyiza obagamba ekisookerwako nsonga emu gye nnina awever gambye ntyanke tukeeraweera tukeerawo okakasiza ddala amazima nti kati awo taliibwa <laughs> awo tukeerawo tutuusewo saawa zino ne batukakasa nti omusajja ye bamutadde abasirikale betusanzeewo kati enkya just waiting for formal statement okuva eri legal team twagala formal statement okuva eri ah, abakulembeza batwale ekkomera lino oba gitinza okuyita detention center so sagala kwabe communication yali formers of now nabagamba nze nkugamba ekintu kyemaze okukakasa kikumi ku kinaakyo ekirungi kya byonna obudde tebuli wala okukya tukozayo esandoza ziringa nnya okutuuka ku saawa kumi nabbiri oba saawa emu ey'okumakya wetujja okuba nga tukonfamingira byonna byonna byonna badde nkugamba mreporting live from kojaili mreporting live from kojaili ku detention center tutuuseewo netwatugamba nti omugagga ye taliiwo ateereddwa wabula wabula siyinza kikonfaming 100 kugambye enkya nkeera kugumbawo kyotukimalirize tabethen nga tumaliriza n'ensonga endala zonna olunaku lw'enkya so details ezisinga obungi muyinza obutazifuna lunaku lwaleero naye tulina ssuubi nti at least maybe not 90 maybe 99.9 mukama fayinza okuba ali bwera inako esimu gyenfunyeko nenzo manye ebyange mala kutuuka wali nekakasiza ddala eh, mba sagala bintu byakulimba mba sagala bintu byabalimba nakolera ku allegation ezenjawulo so abasajja omanye bweyisaamuko ku gaali awo naye opolisi obulaba bweyisaamuko ku gaali naye eh, fe tetutidde naawe era nga wobitegeera so kati ekiyinza obagamba baganda bange katulinde olunaku olwenkya lutye okuva bakama bange tusobole okuttaanya ensonga zino mu eriya ey'enjawulo tusobole okuttaanya ensonga zino ne ligo team tusobole okuttaanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbyemu tetujja kuvaamu ekyo nekigambiddewo teri kuseguka naawe teri kuseguka okugyawo ngaomusomesa amaze okulabwako aweva maki mbagambye tubadde nesuubi okuva oza wiiki ewe twali tusuubira manda ewedde naye netugumbawo <laughs> twali tujjanga buli lunaku buli lunaku buli lunaku buli lunaku waddewo emisoso naye katitwetaga konfaminga mawulire gano eh, bannaye bonna abaagala ebyessimu abayagala ebyaki aliruddawa tubagambye katusoke tukitwalire awo tulina edetails eziri twagasaa kulimba nsomesaa bintu byakulimba ebyange mubimanyi from day one thatiswy mbeera selective n'ebigambo byange so katusigale nga emitima gikakkanye tusabe katonda amawulire gonna gonna gonna byemanyi bingi byesagala kugamba wano byetwagala osooka okuttanyako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne lego team kubanga ensonga gyetudiringa nayo eri very sensitive nkugambye olunaku lwenkya omusajja nolwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu istanbul ndoza mate sinabana kubugumyambo ogesa wange emu kasimu nekayita naye negamba anze byange ate tebiba byabigambo tebiba bya simu mbali nosooka okuddukayo ate kretation center ntuseewo tutuseewo nabantu tubaddenga abantu basatu ate ne batukakasa nti omusajja ye afulumye tuli ntaaki n'abantu ab'enjawulo kati details zonna ezisinga obukulu okonfaminga na buli kimu abaagala footage abaagala biki byonna byonna byonna n'abaagala okonfaminga katuzirinde zijja kuba zanfolodinga bagambye ensonga gye tudiringa nayo yamateeka ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive ate saa yatuwe mulabe waffe echanse tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebyetetaaga kwogera sibyogera then ebyetaaga okubyetaaga okubulya public tujja bigamba public tyamanyi terikwebaka nze atera tosobola nga nebase naawe tosobola nga nebase mwene embeera gyetulimu <laughs> kati kuba kuyiriba nawe okimanyi 24/7 so kyekyo baganda bange kansigale ku ground byona bimwetaaga okumanya essaawa ebula nnya zokka ndowooza obatubudde buke wetuli twagumbye dda tulinga tulinga tulinga bajasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo eh, akatundu kakirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nabadigiza okulaba nga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula waliwoaaolikulaivu ate abasajja oyinza okutulesinga ah, ah, tebakulya nebinusu byo tebakulya nebinusu muganda wange so ensonga yo baganda bange mwena tugaba tugitambuza olunaku lwenkya nabagamba time is the best judge amazima galwawo okutuuka naye gatuuka gakwashinga out obulimba obubaddewo soka tusabe nti kyetusuubira kyonna kyetutambulirako kiri ku track kiri ku track am very selective with my words sagala kubalimba eh, saa kubalimba obudde buyise naye somanye omutima gyakaluba tuli sikinga embeera yonna tuli sikinga embeera yonna ate bato waliwo bagambye olumbyeyo saazi nekitundu kyolumbako natuuse dda naawe nze mankugambye natuuse dda dadadadadadadadda mukitundu mwendi natuuse dda mukitundu kasimairo okalaba eh, tugezaako kukwasaganya kino nakiri tugezaako kukwasaganya kino nakiri so nga tulingana za kooti so nga zetulingana yo ziri lego so bampaddemu advise okuzikwata nakobwogendeza ate sina ze moral authority <laughs> nelivalinga bintu bino waliwo bakama bange abansingako naye mbako wenkoma manyi wenina okukoma eh, newe sitalina kusukka so nyagala obebaza baganda bange mwenna mujebaleko ekitundu mwetuli eh, ekitundu eh, mwetuli abatakabo beyagala mu kitundu wano kalokekojaire paka stagi nzeeko dda okulaba nga abantu baganda baffe Eh, ngezako nokulonda gano newali okulaba nga emuwera mpolampola saga bantu message bayitako pato uganda omuntu wa wansi nyongera okubebazaako baganda bange mwenna mu africa abali mu ggwanga uganda abagazi bakajubi fred lumbuye wetuli ku kitundu fe wetuli okuwa ensonga zonna from day on nabagamba time is the best judge time is the best judge that has been my slogan from day one so katusuubire nti byonna byetutambulirako okutambulira ddala mu mazima n'obwerufu so pato uganda ensonga eryemu ebisinga bye mwagala okumanya olunaku lwaleero challenge tufunye nti amawulire gano gafulumye mu saawa za kiro saawa za kiro nnyo nga mubitegeera ttiimu y'abalooya tubakwasaganya ne ttiimu yonna eh, tubakwasaganya naye nga mmanyi nti gafulumye gakiro mbagambye badde nina okudduka kannabwala ngenda kuva ku step ku step step ku step step ku step step ku step step ku step na kutegeza ki otutambula unaku lwenkya lwonna e, eh, manye obudde buyise ono saa ziri munaana east african standard time ne uganda manye ziri munaana naye twagala mubeerawo nga mweraliikira byonna so ensonga eziriwo amawulire mugawulidde naye omanyi nzi kyenagamba kyesitanakakasa 100 kugambye tubadde nessuubi okuva ku manda ewedde tuba tukwasaganya ensonga zino nga waliwo emisose emitonotono wanaye nga twabikeepinga secret nga twagala bira ebivalinga eryensi okuva wiiki ewadde twali twaguma muno okuva ku mande working days zonna paka friday ne wiiki eno kyekimu twali tutandikiddewo ku mande eno naku ze tubadde tutajja zibadde sande era bino muganda wange wanabafunye kacyansi akogera ajja byogera abagaipa nabagamba nze kyonna kyo nabagamba wali bavuddeyo mulimubuuza ye pato yatugamba kino wawandiika bino simanya ate biki biki biki ajja kuba bagamba nti banalimbalimba banalimbagamba mazima wenjogera sawa zino sawa ziri munaana reporting a live from kojaire ntuseewo eh, nabadde nvuddeyo ka live nga mbagambye wetugenda uh, ah, wali security conscious kifo kya detention center ericose bagisabaire ensinga ate ne security eriwo naye tuwaguza netutuukawo abantu nga basatu yensonga enkulu gyenjagala okukolekera nkugamba ebisinga byonna abagala footage simanya bifaananyi simanya evidensi ndabyekamubatandiso gattagattagattagattagattaawo photoshop naye eh, abagala footage abagala details zonna nyagalakugamba esinza zideliveringa kati olwesaawa olwesaawa amawulire gano wegafunise so naye nga ekiriwo ensonga enkulu kambanize mukoneka ttu manye abalabeebase kamesagi wekanakatambula munakasangayo simanyi obati sawundi erivere clear simanyi oba sound eri very clear kubanga wendi waliwo sound ejamu eh, mumbuli oba sound eri very very very very clear mwinja kuba muntegeeza naye nga ndiko gyaire esaawa zino ngezaako okubeera nga investigative journalist sibisobola no nze siri journalist era ngezaako okubeera nga investigative journalist okuwa kanyama kasubi olwagala tokisusa pato <laughs> mwana esaka kulimba nze manyini bange banze byange si byakulimba si byakulimba not until I, i come to the very truth nekugamba amazima nga wegali naye nga ekiriwo kambagambe katonda sound clear kale baganda bange so uh, ah, njagala tugattegatte tuve ku levo yemu njagala tugatte nga tutambulatambula ebintu bino tugenda kubeerawo nolunaku lwenkya lwonna ebiri sensitive byetulina kwogera tujja byogera kuba binsonga z'amateeka naye byewetaaga okumanya ojja kubimanya kubanga omuntu gwe tuliringa naye public figure mwagala wabangi takyali wa bulijjo fred kajubirombuye so kyekyolwaki kwendi kuno sibeerangako saawa zino no sibeerangako saawa zino naye nga ekyo ekiriwo baganda bange so so so ekiriwo ensonga ensonga eya kwogera ku nsonga emu yokka mbagambe sirina kyeŋŋenda kwogera nga sirina kikonfaminga 100 percent byemmanyi bingi naye saagala kwogera byesanaba confirming 100 nina ebimu nga sina moral authority ebyogera nga pato uganda omuntu wa wansi nabakama banga abansingako abalina osooka obyogera so saagala kwetumiyinkiriza nakola lukesikesi naye ekisinga obukulu nga bemundabye mbagambye tubadde twakava eno twasiibyeyo olunaku lwaleero naye amawulire olumaze ofuluma tubadde nesuubi ndowooza okumala ennaku nga kumi emabega waliwo emisoso newali wanewali netufuna amawulire okuva mu saasa ezezenjawulo nsinga zijja kubeera lunaku lwanca naye ekisinga obukulu sagala bamaliya nnyo biseera ekisinga obukulu nti tutuuseewo nabagee tugenda kuva kasavu kanyama point esooka tutuuseewo ku detention center omusajja bwasuubira okubeera oba wabaddaali ne batuuka omufaaminga nti afulumye ateereddwa i repeat tutuuseewo oluvanyuma lwokufuna amawulire ne ku simu zetufunyeeko ezimu netuconfirming ntuusewo kati kati kati kati kati infakati nabagenda gigyeko live kuba twabadde tugenda ekifo kirimu security temanyi omusajja bwanyigamu nene bunfumulayo naye nagichalengina mu court decision yaabwe court negiblockinga so ndi mu kitundu kino ekikojaire sawa zino nabagale tetugenda kuddawo tetugamba ate kino ate kino a ah, ah, tulina access kwa lawyer naye obudde ah, details nesinga tulina kuzijja ku legal team naye ngamanyi nti obudde bwetutuseemu tuyinza kutawanya abantu sawa zino naye nga tutuuseewo ne batukakasa nti omusajja ye afulumya nkiddamu era zimanyi patosikoowo nekumaca mukitundu mwenyini mwengumbye nekumaca tukeerawo nekumaca tukeerawo ko detention center tukakasiza eddala katiwotumala okukakasiza eddala ekyenkya ku makya then ebinaabisigadde ebyokumanya omusajja gyali abaagala ebifaananyi abaagala biki ebimuyinza obutabimanya eh, kuba mulimu abuuza aliruddawa aa sekyulite papases eh, sekyulite papases totubuuza wawaali nange siyinza kulima nti ali wano yeye eh, ali wano bagala otegeera adress olonga mpate omusajja bugenda kusangawo ah, ah, tonyumiza munyampi esaawa zino tonyumiza munyampi yenna so kyenyiza okakasa ssaawa zino kyenyiza obagamba ekisookerwako nsonga emu gyenina awever gambye nti anke tukeeraweera tukeerawo okakasiza ddala amazima nti kati awowo taliiwo <laughs> awo tukeerawo tutuusewo ssaawa zino ne batukakasa nti omusajja ye bamutadde abasirikale betusanzeewo kati enkya just waiting for formal statement okuva eri legal team twagala formal statement okuva eri ah, abakulembeza batwala ekkomera lino oba gyetuyinza okuyita detention center so sagala kobe communication yali formers of now nebagamba nze nkugamba ekintu kyemaze okukakasa kikumi ku kinnaakyo ekitundu kya byonna obudde tebuli wala okukya tukozayo esandoza ziringa nnya okutuuka ku saawa kumi nabiri oba saawa emu ey'okumakya wetujja okuba nga tukonfamingira byonna byonna byonna badde nkugamba m reporting live from kojaili m reporting live from kojaili ku detention center tutuuseewo ne twatugamba nti omugagga ye taliiwo ateereddwa wabula wabula siyinza kikonfaming 100 kugambye enkya nkeera kugumbawo kyetukimalirize tabethenga tumaliriza n'ensonga endala zonna olunaku lw'enkya so details ezisinga obungi muyinza obutazifuna lunaku lwaleero naye tulina kisuubi nti at least maybe not 90 maybe 99.9 mukama fe ayinza okuba ali bwero inako essimu gyenfunyeeko nenzo manye ebyange mala kutuuka wali nekakasiza ddala e, mba sagala bintu byakulimba mba sagala bintu byabalimba nakolera ku allegation ezenjawulo so abasajja omanyi bweyisaamuko ku gaali awo naye opolisi obulaba bweyisaamuko ku gaali naye fe tetutidde naawe era nga webitegeera so kati kyekinyiza obagamba baganda bange katulinde olunaku olwenkya lutye okuva bakama bange tusobole okuttaanya ensonga zino mu eriya ey'enjawulo tusobole okuttaanya ensonga zino nebigo tiamu tusobole okuttaanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbyemu tetujja kuvaamu ekyo nekigambiddewo teri kuseguka naawe teri kuseguka okugyawo ngaomusomesa amaze okulabwako aweva maki mbagambye tubadde nesuubi okuva oza wiiki ewe twali tusuubira manda ewedde naye netugumbao <laughs> tubali tujjangao buli lunaku buli lunaku buli lunaku buli lunaku waddewo emisoso naye katitwetaga konfaminga mawulire gano eh, bannaemwe bonna abaagala ebyesimu abayagala ebyaki aliruddawa tubagambye katusoke tukitwalire awo tulina edetails eziri twagasa kulimba zomanyisa bintu byakulimba ebyange mubimanyi from day one dazizwayi mbeera selective n'ebigambo byange so katusigale nga emitima gikakkanye tusabe katonda amawulire gonna gonna gonna byemanyi bingi byesagala kugamba wano byetwagala osooka okutanyako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne lego team kubanga ensonga gyetudiringa nayo eri very sensitive nkugambye olunaku lwenkya omusajja nolwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu istanbul nozamba nti sinabana kubugumyambyoga esawange emu kasimu nekayita naye negamba anze byanga ate tebiba byabigambo tebiba bya simu mbali nosooka okuddukayo ate kwitation center ntuseewo tutuseewo nabantu tubaddenga abantu basatu ate ne batukakasa nti omusajja ye afulumye tuli ntaaki n'abantu ab'enjawulo kati ditewezi zonna ezisinga obukulu okonfaminga na buli kimu abaagala futegi abaagala biki byonna byonna byonna n'abaagala okonfaminga katuzirinde zijja kuba zanfoldinga bagambye ensonga gyetudiringa nayo yamateeka ensonga gyetudiringa nayo eri very sensitive ate sawa tuwemulabe waffe echanse tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebyetetaaga kwogera sibyogera then ebyetaaga okubyetaaga okubulya public tujja bigamba public kyamanyi terikwebaka nze tetera ekyokulanga nebase naawe kyokulanga nebase mwene embeera gyetulimu <laughs> kati kuba kuyiriba nawe okimanyi 247 so kyekyo baganda bange kansigale ku ground byonna bemwetaaga okumanya essaawa ebula nnya zokka ndowooza obatudde buke wetuli twagumbi edda tulinga tulinga tulinga bajasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo eh, akatundu kakirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nabadigize okulaba nga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula waliwoaaolikulaivuatabasajja oyinza okutresinga ah, ah, tebakulya nebinusu byo tebakulya nebinusu muganda wange so ensonga yo baganda bange mwena tugaba tugitambuza olunaku lwenkya mungeri yonna nga gyetusobola so mubereko tutambuze ensonga zino mpolampola buli kimwetaga okumanya betaga okufuluma bijja kufuluma tukyagezaako kutegeera nsonga eno okuva mu angos ezenjawulo manya ensonga gyetulininga nayo from day one ebadde very sensitive naye mukama katuyambe so muzikizo lwaki sibagaliza kawungezi kalungi kojaire kiwe kiwaitao kumanya okuva e kojaire twagumbye dda etoyeta <laughs> agamba nti kiki fefren tumwagala bweri fe twagumbye dda ate bantu bagambe ate kyekiriwo ate pato ate ate tuwulira bino aa ah, ah. wumula luganda gambye amazima gabako taimu yago yafulumye tanafuluma gambye amazima gabako taimu yago so kyekyo baganda bange mukitundu mwetuli twagumbye dda zenasalawo naawe kimu kimanyi mwene omulimi twasalawo gwyiwawo so bintu byona tujja kuba tubibawanga eri unfolding naye singa ezi unfoldinga katuyinda olunaku lwenkya tujja kuba details in full tufuna echallenge y'obudde tufuna echallenge y'obudde so tujja kuba tuyinga ejinga ligo team tujja kuba tuyinga ejinga uh, bakama bange nze magesina moral authority akola statement ezimu kanso muwada nabona tujja kuba tubayinga ejinga balina moral authority ayogera ebintu ebimu nze ebimu sina moral authority ebyogera then n'obukulembeze bwa kojaire detention center bujja kuba bukola maybe formal statement naye tutuuseewo tune batugamba betusanzeewo nti mukama waffe ayinza okuba taliiwo ngaafulumye naye ebisingawo byonna olunaku lwenkya teluli wala nabagamba kiba time time time katukiwa obudde olunaku lwenkya luke then ebisinga byonna tujja kuba tubifuna mu bujjuvu bwabyo pato uganda omuntu wa wansi mukama katonda musigale ddala abankuumire ndi wano kojaire tosobola kunsiguukulula wo noba weyita notabayisirwa noba weyita ntosobola kunsiguukulula wano kati nkikubuulira <laughs> siva wano newoba okunamira paapa siva wano newoba okunamira muzibe ekyo kikubuulirira wano tetuyinza okunsuza ate erimu mumairo mumeka olugendo lwetubadde tutindiga buli nagwat ngaye mbe omusajja ate bagamba afulumya ate biki ogenda ate situukawo hmm. gwe musajja gwe so byonabyona baganda bange munzikirize mbagalize ekiro ekirungi pato uganda omuntu wawansi ebisigadde byonna katusigaleko katusigale nga tulinda ze timu nosiriivu tusakundaba mubuliri sisogokawo paka nga buli kimu kisetod so baganda bange munzikirize mbagalize akawungeezi akalungi balisagamu kwebakanga sibasuliddeyo kadooti kano details zonna muganda waffe wabaali bweru byonna ebyetagisa okumanya tujja bimanya onaku lwenkya okuva mu bakama baffe n'okuva mu angos ezenjawulo mukama katonda abankuumire